Здравствуйте еще раз. Меня зовут Андрей Ильич Фурсов, и я буду читать у вас курс, который называется «Русская история». Ну, прежде всего вопрос, почему русская история, скажем, а не история России. История России – это 17, 18, 19, начало 20 века. До этого была Ордынская Русь, Владимирская Русь, Новгородская, Киевская Русь, советская история, нынешняя история. И а, общее для всех этих периодов заключается в том, что а, державообразующим, системообразующим народом были <clears throat> русские. А, очень часто говорят, что у нас <clears throat> многонациональная страна. Правильно совершенно. Страна многонациональная. Но вот государство у нас мононациональное, потому что по ООНовской классификации мононациональным считается государство, где есть этническая группа, численность которых 67 и более процентов. А русских в России столько же, сколько харцев в Китае или евреев в Израиле 80 процентов. Россия – это мононациональное а, государство. А, хотя курс называется «Русская история», первая лекция у нас мы сегодня поговорим об общих вещах, связанных с историей России, потому что, как говорилось во свое время <clears throat> непопулярный ныне Ленин, тот, кто берется за общие вопросы без предварительного решения вопросов частных, тот на каждом шагу для решения частных вопросов будет э, натыкаться на, на эти общие вопросы. История – это прежде всего не только реальность, Э, и наука, которые изучают эту реальность. Я предпочитаю говорить, чтобы различать реальную историю как реальность и историю как наука об истории и историю о истории. По сути дела, это мощное средство борьбы за прошлое и будущее. Как говорил Орл, тот, кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее. То есть история – это борьба за время э, и борьба за информацию. Собственно, как говорит один из героев Олега Маркеева, самое важное в жизни – это время и а, информация. А, <clears throat> я повторяю, история – это борьба за время, борьба за идентичность, если посмотреть, что происходило за последние 20-25 лет, с поздней перестройки вот до наших дней, хотя последние 2-3 года ситуация несколько изменилась, но тем не менее общий тренд сохраняется. Идет очернение русской и советской истории, и главная задача этого процесса была в 90-е годы, по крайней мере, это привить русским комплекс неполноценности, заставить их каяться. Запад до сих пор удивляется, почему это русские, потерпев поражение в холодной войне, не каются, как немцы после Второй мировой. И вот то, что мы слышали и читали о России и Советском Союзе э, в конце 80-х, 90-х и в начале нулевых, это как раз из э, серии так сказать, того, что называется психоисторическая война, я позже об этом скажу подробнее. И в этот период шло очернение абсолютно всего, очернение победы нашей, э, очернение советских достижений, причем Э, всяких совершенно достижений. А, кстати, вот если на вскидку, я вас спросил, самые главные советские достижения какие? Космос еще. Ну, атомную бомбу не мы первые создали, мы первые создали водородную бомбу. Э, это все правильно, но я думаю, что, <clears throat> ну, естественно, победа в Великой Отечественной войне, но я думаю, что правильно будет сказать, что одно из самых главных достижений советского общества – которая не будет, я думаю, перекрыта э, в обозримый так лет 200, это смертность 6,9 промилле, достигнутая в 60-е годы. Это абсолютный рекорд. Это означает, что система здравоохранения и система жизнеобеспечения достигла такого уровня, который а, обеспечил вот эту вот а, очень-очень низкую <clears throat> смертность. Естественно, сейчас об этом не вспоминают. Помимо очернения советской истории, идет процесс э, такой мифологизации русской истории. Ну, э, есть целый ряд мифов, я назову только пять. Э, первый, что русские очень склонны к насилию. Второе, русские. Третье, русское пьянство. Четвертое, русские рабы по своей природе. А, Россия недоделанная Европа. Вот когда делаете, значит будете а, молодцы, вас примут с объятиями в цивилизованное общество. А вот представьте, вы ведете дискуссию, а, какие есть аргументы я, конечно, участвовал в нескольких таких дискуссиях. Вот э, что можно ответить на тезис «русские склонны значительно больше, чем европейцы к насилию»? Это так, если, а если нет, то что можно здесь э, ответить? Я в свое время ответил, э, я нашел образ, мне кажется, который, э, естественно, не решает все проблемы. То, что вы сказали, абсолютно правильно. Но вот э, кто помнит из фильмов и из книг о Средневековье, человек приезжает в западный средневековый город первый, что он видит? Виселицов. Виселицов. На Западе просто была культура смерти. Культура смерти. И это, кстати, потом проявилось в немецких концлагерях, где людей вели на казнь под музыку Вагнера. То есть такая вот эстетизация смерти. А вот по поводу русской лени что ответим? Да, русская лень. Европейцы говорят, русский ленивый народ. Вот есть здесь что ответить? Скажи, пожалуйста, у нас когда начинается э, сельскохозяйственный вот весь период сельскохозяйственной работы в каком месяце? Май. Ну, в общем-то, в апреле и заканчивается. Ну, да нет, нужно уже все собрать, нужно в сентябре. А в Европе, э, когда начинается сезон сельскохозяйственного Речь должна не идти не о распределении, а о принципиально иной трудовой психологии, которая предполагает рывок на очень таком небольшом временном промежутке, а потом люди занимаются кто чем. Кто-то занимается охотой, кто-то с кистенем выходит на дорогу, но кто-то занимается другими полезными делами. Но самое главное заключается в том, что очень короткий сельскохозяйственный период, он порождает принципиально другую трудовую психологию. Это не лень, это иная трудовая э, психология. <clears throat> И э, очень интересную историю рассказал мне <clears throat> один дедулька э, лет 15 назад, который во время войны попал в плен к немцам. Он был не в концлагере, он был просто, так сказать, на работе. И делали они следующее. Они такие болты были здоровые, и здоровые гайки. И они должны были в день делюсвить навинтить энное количество гаек на эти болты. А, и они поняли очень хорошо, что норму свою, хотя норма была большая, они могут выполнить где-то часа за полтора. И они в основном курили весь день, а потом значит, за полтора часа все это делали. Вот когда немцы это увидели, немцы страшно возмутились, попинали их Потом рядом с ними стоял немец, который следил за тем, чтобы они 50 минут работали, 10 минут перекур. 50 минут работали, 10 минут перекур. Потому что так правильно. Иными словами, другая совершенно э, трудовая психология. Ну, по поводу русского пьянства, так сказать, это здесь развивается чистой статистикой. Рабства у нас действительно не было. Единственное, во времена Киевской Новгородской Руси, но это было очень-очень давно, и рабства хватало в это время Европе тоже. Вот. Что касается тезиса у России как не доделанной в Европе, вот здесь э, это серьезная вещь. И, собственно, значительная часть русской верхушки в 18-19 веках, она и смотрела на Россию западными глазами. Мы сейчас не будем подробно говорить на эту тему, но здесь вот какая вещь. Не надо путать Запад с Европой. И не надо отдавать европейский э, а, а Дело в том, что Запад – это не вся Европа. Была античная Европа, была византийская Европа. Действительно, есть западная Европа или франкская, то есть вот эта вот часть Германия, Северная Италия, Франция. И есть северо-восточная Европа, русская – это принципиально другая Европа. А, у нас часто очень говорят, что мы евразийцы, но а, Евразия – это географическое понятие, а вот тот исторический субъект, который создавал нашу цивилизацию, он, безусловно, европейский христианский субъект. Вот теперь несколько очень важных слов о психоисторической войне. Обычно у нас, потому что она тесно связана с историей. И когда ты читаешь курс истории, хочешь ты или нет, вот ты автоматически участвуешь в психоисторической войне. Что такое психоисторическая война? Чаще говорят об информационной войне, о психологической войне. Я предпочитаю термин психоисторическая война. А, одним из первых этот термин выдвинул Айзек Азимов а, в целом говорит, что через 15 лет все завалится, наступит 30 тысяч лет рака, хаоса. Император спрашивает, а можно ли избежать крушения? Салтан говорит, нет, нельзя, но можно сделать другое, можно 30 тысяч лет брака сжать в одну тысячу, но для этого нужно принять план Селдона и создать две академии, два фонда, один открытый, один скрытый. И дальше разворачивается борьба между ними. Самое интересное, что с 1954 года, как только вышел первый том в 1951 году, с 1954 года Foundation является обязательным текстом к изучению в Вестпойнте. Кто знает, что такое Вестпойнт? Военная академия в США, одна из главных военных академий США. Так вот, книжку Азимова, там изучают как вот э, образец, э, связанный э, с ходом психоисторической или психоментальной войны. Значит, что входит в психоисторическую войну? У нее три измерения. Первое измерение – информационное. Это когда вас обманывают на уровне фактов. Второе измерение – концептуальное. Это когда идут выводы. И, наконец, третье – метафизическое или смысловое. Ну, в качестве примера. Вы, наверное, знаете, есть такая такая длится очень долгая история «Катынское дело». Кто слышал, что такое «Катынское дело»? Во время войны были обнаружены захоронения так сказать, поляков в Катыни, в Смоленском. Э, работала комиссия, которая признала, что это сделали немцы. Э, значит, в там глупости всякие скрезверг в голову. Значит, э, история о том, что это советские НКВДшники расстреляли поляков, естественно, каких-то поляков НКВДшники расстреляли. Интересно, а что, так сказать, противнику нужно, э, так сказать, талоны на усиленное питание давать, но тем не менее, насчет массового расстрела, э, эти факты называются вот чем. Геббельсовская версия, которая у нас потом восторжествовала, заключается в том, что расстреляли мы в мае 40 года. Наша версия расстреляли немцы в сентябре 41-го. Значит, если действительно это мы расстреляли в мае 40 -го года, почему, когда были вскрыты эксгумирован труп, там э, желтые листочки березовые? Желтые березовые листочки не бывают в мае, они бывают в сентябре. Вторая вещь. Почему-то многие поляки убиты немецкими пулями. Это что, в 40 году НКВДшники знали, что вот когда-то придут немцы, и они заранее стреляют немецкими пулями, чтобы на них свалить. А еще одна вещь. Руки связаны у расстрелянных бечевкой. У нас бечевки не было до 46 -го года. Бечевка к нам пришла, это чисто немецкая вещь. У нас вместо бечевки до 45 -го года была фланелевая такая веревка, тол... нитка толстая. Самое интересное, что от котыни в 10 километрах находится Э, фабрика, которая делает эти фланелевые веревки. Ну и, наконец, еще одна вещь. Э, там, где расстреливали, в этой зоне очень много пионерских лагерей. Ну, допустим, расстреливали в мае. В мае еще дети не едут в пионерлагеря. Но дело в том, что в мае в пионерлагерях идет со страшной силой уже подготовка к совету детей. Почему-то вот именно туда привезли людей, и там их расстреливают. Если конечно, в сентябре, когда уже никаких пионерлагерей нет, тогда все становится совершенно понятно. То есть эта схема развивается на уровне фактов, так же, как схема а, с малазийским Боингом. Но дальше а, от информации делается скачет в концептуальной сфере и сфере оружие против своих граждан. Это не доказано. Но, тем не менее, это постоянно вбивается в голову. Вот это самый такой простой информационный а, уровень, и для многих этого хватает. Поэтому, когда мы будем заниматься, вот наш курс «Русская история», мы будем постоянно иметь а, в виду, что это часть современной жизни психоисторической войны. Еще одна проблема, связанная с русской историей. Это проблема языка описания. Дело в том, что объективно так сложилось, что э, русская, э, что наука об обществе сформировалась оформилась на Западе в XIX веке. Сначала экономическая наука, потом социология, потом политология. И все понятия, которыми мы пользуемся, они отражают западные реалии. Понятие частной собственности. Далеко не во всех обществах есть частная собственность. А, а как вы думаете, что является вообще условием того, чтобы была частная собственность? Вот без чего частная собственность невозможна? Без частного лица. Вот если нет частного лица, не может быть частной собственности. Проблема заключается в том, что частные лица появляются с разложением феодализма в Европе и при капитализме. Например, если мы возьмем индийское традиционное кастовое общество, нет там никаких частных лиц. Дело в том, что это в Европе последние 500 лет физический индивид и социальный индивид совпадают. А вот социальный индивид э, в Индии – это каста, социальный индивид в античности – это полис, социальный индивид в Китае – это клава. То есть э, <clears throat> вот та наука, которая возникла на Западе для объяснения самого западного общества, она адекватно отражает это общество, ну, примерно до 1970-х годов нашего века. Потом, так сказать, начал процесс э, ломаться. Но проблема заключается в том, что вот эту э, науку о, об обществе, которая отражает западные реалии, нам дают как универсальную, и эта вещь не, не безобидная. Потому что если нам говорят, что рынок, демократия западного образца, политическая жизнь западного образца – это норма, то значит все то, что не похоже значит, это отклонение, и значит, это должно как-то э, искореняться, чтобы общество становилось современным. Ведь понятие модернизации предполагает делайте как мы, и у вас будет все так же, как, э, так, так же, как у нас. Но если ты начинаешь кого-то догонять, то ты никогда не догонишь, догоняющий никогда не догонит. И в этом отношении проблема языка описания становится очень и очень важный. Я вам приведу два примера а, неадекватности описания. Они, э, сказать, один из них не имеет отношения к России, но он очень красноречив. Вот такой социолог замечательный, немецкий, Маркс Вебер. В начале 20 века он очень хотел найти на Востоке народ и религиозную традицию, похожую на протестантизм. И, как ему показалось, он это нашел. Он это нашел в конфуцианстве. Дело в том, что конфуцианство – это не религия это очень такая практическая, повернутая на, не на потусторонний мир, в отличие от буддизма, скажем, или тоска. Сет – это печаль. Мне французы одна сказали меланхолия, меланхолия. И понимаете, какая штука? От меланхолии быть не хочется, а вот от тоски хочется иногда забыть. Так а как перевести русское слово «тоска»? И вторая вещь, как перевести на русский язык английское слово, которое англичане произносят как privacy, а американцы privacy. Как перевести на русский язык? Частное. Частное. Что значит частное? А нет, существительным переведите. Privacy э, <clears throat> – это существительное. Я хотел бы получить русское существительное. Собственность? Belonging – собственность будет. А, понимаете, знаете, как в, 50, в начале 50-х годов переводилось в, в советских словарях чувство одиночества? А другого. Дело в том, что <clears throat> вот это и есть та сложность, с которой сталкиваешься. Так, а тоска переведем на русский язык, нет? то есть на английский, на французский. Тоска, можем перевести? Затруднение. Потому что э, здесь очень много всяких э, эмоциональных коннотаций. Более того, э, очень <clears throat> не всегда, э, не всегда э, легко донести смысл. Но, опять же, это не русский пример, а вот э, была такая германская социалистическая партия. Ну и когда они приехали сюда, их здесь обучали, им обучали что вот есть закон единства и борьбы противоположностей. И вот бирманцы, поскольку они буддисты, они понимают, что такое единство противоположностей. Потому что такое борьба противоположностей они никак не могли понять. Еще одна вещь. Вот термин, термин «революция». Китайцы его переводят как «гэмин» – смена мандата. Смена мандата в китайской традиции – это вот что. Император имеет мандат направления от народа. Если император неправильно себя ведет, неправильно, народ начинает голодать, дождей мало, коррупция, то народ имеет право лишить его мандата, сменить мандат. Это называется гэмин. Вот так переводится на китайский язык слово «революция». То есть мы очень часто, вот я сам окончил языковой вуз, институт стран Азиатов, очень часто мы переводим на который на самом деле так не переводится. Совсем простой пример. Ислам. Очень часто у нас ислам определяют как нерасчлененное единство религии и политики. Нерасчлененное единство. Возникает вопрос, если это единство не расчлененное, мы откуда знаем, что это религия и политика? Мы же совершаем чисто такую психологическую, логическую ошибку европейцев. То есть мы видим некую сущность ислама. И эта сущность в своей системе выполняет ту функцию, которую в нашей системе выполняет христианство и политика. Поэтому мы говорим, ислам – это единство религии и политики. Но это же бред на самом деле, потому что в исламе нет религии и политики, а есть ислам, а мы лепим наши понятия. Понятно, что с Востоком дело значительно сложнее, чем с Западом. Но и с Россией, как вот мы потом посмотрим на, на проблеме самодержавия, центральная проблема дореволюционной России, у которой нет аналогов. И э, перевод, который как отокроси на английский язык, э, оно не вполне адекватно. То есть История, любая история любой социальной системы упирается в то, что нужен адекватный язык. Э, был такой замечательный физик Шрёдингер, который решил, что он биологом объяснит, что такое феномен жизни на языке физики и химии. И он написал замечательную небольшую книжку а, «Что такое жизнь?». Книжка очень интересная, но она из того разряда, который англосакс называют «brilliant failure» – «блестящий провал». Феномен жизни можно объяснить только на языке биологии, никак на языке физики и химии. То же самое социальной истории. Поэтому Доминик Лива – это, сказать, человек-историк с русскими корнями, который, семья которого уже более ста жить в Англии, он говорит о том, что нынешняя историография западная – это такое а, прославление англосаксонского опыта развития на языке этого э, развития. Нужен, нужен другой язык. Собственно, когда мы будем говорить о русской истории, мы и попытаемся а решить э, целый ряд проблем терминологических. Потому что если ты принимаешь чужую терминологию, то ты получаешь тогда не живую модель своего общества, а восковую фигуру, которую Шерлок Холмс посадил у себя в кабинете, и там ее, сказать, э, крутили, а полковник Моран именно в нее стрелял из своего знаменитого пневматического оружия. То есть одна из важнейших проблем, связанных с историей, это теория. И вот здесь Э, начинаются очень серьезные проблемы, о которых нужно договориться о некоторых вещах, чтобы потом на, на них не натыкаться. Значит, э, скажите, пожалуйста, вот есть такая вещь, научный, научный факт. Научный факт – это что такое? Вот как, как мы определим научный факт? А вы опыт как проводите? Э, спонтанно или у вас есть какая-то уже идея? подсказка. Эмпирический факт и научный факт. Это одно и то же или нет? Вот смотрите, мы проводим опыт. Сейчас мы выходим на улицу и смотрим. В 9 часов солнце вот здесь, в 12 здесь, в 3 здесь. И мы какой должны вывод сделать эмпирический? Солнце вращается вокруг Земли. Вот это и есть эмпирический факт. Эмпирически это достоверно? Нет. Тогда чем отличается научный факт от эмпирического? Положительно. Это как? Вот как понимать Эйнштейна в данном случае? Будете ли вы наблюдать то или иное явление, зависит от того, какой теорией вы пользуетесь. Но, ну, наверное, говорит о... Вот смотрите, <clears throat> то есть мы выходим и видим, э, и мы говорим, да, Солнце вращается вокруг Земли. И массу, массу такого, такого рода эмпирических наблюдений мы можем зафиксировать. Значит, запишите, пожалуйста, классическое определение э, научного факта, оно лица. Научный факт – это эмпирическая реальность, включенная в рамки той или иной научной теории. То есть вне научной теории нет научных фактов, есть только эмпирические факты, которые могут солгать. Поэтому тот же Эйнштейн говорил, природа коварна, но не злонамеренна, в отличие от человека. То есть природа сознательно врать не будет. А вот человек может, исходя из своих интересов, написать в хронике, совершенно приписав другие мотивы действующего. Значит, <clears throat> иными словами, вне научной теории не бывает научных фактов. Эмпирический факт – это еще не наука. Мы должны его включить, и поэтому один и тот же эмпирический факт может породить несколько научных фактов. И вот здесь становится проблема. А как выбирать? Вот перед нами есть несколько научных теорий, несколько интерпретаций условно русской истории. А, как выбирать, а как решать, какая теория справедлива? Мы не можем поставить опыт. Более того, да или опыт не всегда может ответить на вопрос. Но мы сейчас забыли об этом. Мы не можем поставить опыт по поводу 15 века. И у нас есть несколько теоретических интерпретаций русской истории. Несколько интерпретаций опричнина, например, как будем выбирать? ничего не предсказываю. Я совершенно, что почтение отдается той, у которой предсказательная сила больше. Третье. Максимальная общность. Речь идет вот о чем. Есть так называемые теории ad-hoc, к случаю, которая объясняет только одно данное явление. А вот если есть некая теория, которая объясняет это явление, его следствие, рядом, рядоположенные явления, вот это и есть максимальная общность. Четвертое. Позитивная или негативная преемственность. Ну, позитивная преемственность понятно, Я выстраиваю свою теорию на э, более высоком уровне уже существующей. Или наоборот, я отталкиваюсь от существующей, я ее снимаю в своей теории, как теория Ньютона снимается в теории Эйнштейна, но связь должна быть. И, наконец, самое главное, главный регулятив, последний, пятый. Принципиальная простота или правило бритвы Оккома. Кто слышал вообще имя Окком? А скажите, кто смотрел фильм, снятый по книге Умберта Эка «Имя Розы»? А что, никто не смотрел? А вот я вам очень рекомендую посмотреть. Понятно, что книга сильнее фильма. Дело вот в чем. Там главный герой, Баскервиль, говорит, что мой учитель Окком. Окком – это философ и теолог середины XIV века. Уильям из Оккома, точнее. Окком – это не фамилия, это место откуда Почему бритва Оккома? А, значит, правило по латыни звучит так. «Энтия non sunt multiplicanda preter necessitate». Не надо умножать сущность сверх необходимости. То есть, если упростить, из двух теорий, та предпочтительна, которая пользуется меньшим количеством аксиом. То есть, если ты объясняешь, что ты говоришь, вот, вот причина, вот, вот, вот и вот, то приходит и говорит, нет, вот такая причина. Например, когда Птолемеевская система теперь еще одна вещь, которая чтобы всякие, так сказать, э, глупости блокировали. Ну, Первое. Распределение факторов производства. Это элементарные вещи, но их нужно знать обязательно. Распределение факторов производства. Действительный процесс производства – это следующая фаза. Ну вот представьте, процесс производства окончен. Что дальше сказать, мы делаем? Вот закончен процесс производства. Следующая фаза какая должна быть по логике? А? а? Распределение продуктов труда. Дальше, после распределили. Следующее что? Ну, реализация, это, так сказать, такой очень капиталистический подход. Потребление. Вот представьте, есть сапожник, который делает сапоги. Вот он сделал сапоги. Он их будет потреблять? Нет. Значит, какая фаза должна быть? Рядом с сапожником должен быть булочник. Обмен, а потом потребление. Значит, у нас четвертая фаза – это обмен, и пятая фаза – потребление. Причем, как говорил Маркс, общественный характер производства дан обмену. Если люди не обменяются продуктами своего производства, а до этого должна быть социальная связь, а, процесс не будет воспроизводиться. Сапожник не может весь свои сапоги, а будущий для того, чтобы он так сказать, воспроизвел свою рабочую силу, свою пену, ему нужен материал, значит, они должны обмениваться. Так вот, <clears throat> представьте некую систему совокупного а, процесса общественного производства. Какая фаза определяет качество этого общества, то есть его системную принадлежность, является капиталистическим, феодальным? Обмен. Обмен? Распределение. Вследствие чего? А, фактор, правильно, распределение фактора производства. Я прихожу и говорю, эта земля моя, и вы будете на ней работать. house. зрения. И вот теперь представьте, какие могут быть в принципе реакции на неизбежность изменения. Нам не нравится изменение, мы не можем ему сопротивляться, мы можем его немножечко притормозить. Как мы назовем такую программу? Консерватизм. Консерватизм, совершенно верно. И консерватизм Это кризис не только э, марксизма, это кризис всех идеологий, которые пользуются понятием, может быть, вы подскажете, центральное понятие, характерное и для либералов, и для марксистов. А вот консерваторы к этому относятся плохо. Не, не, не. Еще раз. Есть понятие, к которому со знаком плюс относятся либералы и марксисты. Они клянутся этим, они под, под знамение этого ну, Из, какого изменения? Правильно, изменение, но ну, изменение бывает регресс, а бывает прогресс. прогресс. Совершенно верно, прогресс. И вот теперь, поскольку нам очень нужно будет это понятие, давайте попробуем дать определение. Мы вообще ну, много будем с вами давать определение, потому что, как говорил Декарт, его дефинировали салс демо. Определяйте значение слова. А, в чем цивилизации. Но в основе этой моды лежит очень простая вещь. А, цивилизация понятие а, большей частью не научное, его нужно научное понятие давать. Поэтому человек, который пользуется термином цивилизация, он может блудить словами сколько угодно и не отвечать за это. Это вот такая гуманитарная безответственность. Так вот, мы с вами будем стараться определять значение слов. И давайте попробуем, а что такое прогресс? Потому что э, нам придется сталкиваться с, с с разными интерпретациями, они мы будем читать как это общество более прогрессивное, это менее прогрессивное. Что такое прогресс? Улучшение. Улучшение? А улучшение, скажите, пожалуйста, вот кто является, э, что является критерием улучшения? Вы знаете, переход от феодализма к капитализму – это прогресс? Прогресс. А знаете, сколько праздников было у крестьян во Франции и в Германии в средние века, они, у них было помимо субботы и воскресенья 56 нерабочих дней. А, такое количество праздников Франция получила только при Деголе а, в начале 60-х годов. А, переход к капитализму означал резкое ухудшение э, питания для 90% населения. То есть Э, прогресс для одних – это всегда регресс для других. Э, социальный процесс – это игра с нулевой суммой. Поэтому я пользуюсь термином трансгресс нейтральный. То есть это трансгресс для одних прогресс, для других регресс. Поэтому когда мы говорим «лучший», что, что значит лучше? Знаете, был такой афорист польский, Ежелец, который как написал, если людоеды начинают пользоваться вилками и ложками, это прогресс – По мозгу? Логическую информацию больше накапливается изначально на первых стадиях больше логическая. Да? Да. А где, правильно, где барьер? Где барьер? Вот с какого момента, у, как, у какого класса существ информации в мозгу стало больше, чем э, в генах? 12 буйволов сажают условно, а льву около 100. А, значит, <clears throat> это расплата за теплую кровь. А чем еще млекопитающие отличаются от рептилий? Теплая кровь, что у них еще есть такого, что нет? У млекопитающих есть три эволюционных оружия, которые позволили им совершить совершенно фантастический скачок. Причем теплая кровь – это не главное. Дело в том, что были теплокровные рептилии. Они просто пришли раньше времени, они пришли в конце триасового периода, то есть триас, юрумен, и они вымерли уже к концу триасового. Это, это так называемые завершающие. Это э, динозавру, у которого была теплая кровь. Но это была на тот момент ошибка природы. Это было рано. Значит, то есть не, не теплая кровь. Есть еще две мощные эволюционные вещи, э, связанные с э, упаковкой информации, которые позволили млекопитающим сделать рывок. Что? Ну, это, это, это... Обучение, обучение, потом... Так, так, так, обучение. А с чем обучение связано с, с э, читали э, книжки популярные. Дело в том, что у э, млекопитающих появился, появился новый раздел исторический мозг, лимбический мозг. Это та часть мозга, которая отвечает за удовольствие, получаемое от познания нового и от созерцания красивого. Вот. А у рептилий есть только рептильный мозг, R-комплекс. Это самая древняя часть нашего мозга. Она ведает агрессией, сексуальным поведением, контролем и на территории и иерархией. И самое страшное оружие млекопитающих – это короткий сон. Короткий сон. Скажите, пожалуйста, вы когда спите, вы все время видите сны? Нет? Нет. Это вам кажется. Больше вы очень короткое время видите сны, это полное отключение. А остальное время вас легко разбудить на самом деле. Как вы думаете, в чем был эволюционный смысл короткого сна? Потому что действительно самое страшное эволюционное оружие. Вот, например, рептилии, они не спят, они просто погружаются в некое дремотное состояние, когда холодно. Я рассказываю постоянно одну и ту же историю. У меня мой студент ну, в 6 часов там было довольно прохладно. И там было стадо крокодилов, которые вот, лежали в таком оцепенении. Он забирался на лиановый такой мостик и расстреливал их из крупных камней. Я говорю, ну и чего? Он говорит, ну, говорит, ему по морде камнем. Он, говорит, хлопает зубами, клацает, а холодно. Он говорю, спит все равно. Это я, говорит, расстреливаю. Вот, то есть у рептилий как таковых сна нет. Есть такое вот ремонтное состояние. У млекопитающих есть сон. Значит, поскольку млекопитающие конкурируют с рептилиями, и поскольку э, сказать, чаще всего единственное, что они могли из-за своих размеров, это Э, пожирать их яйца, они могли это делать только ночью, когда эти ребята находятся в таком состоянии. Но если я ночью бодрствую, значит днем я должен немножечко поспать, а вот если я сплю значит я превращаюсь в мишень. Значит, мне нужно какую-то часть на полностью отключаться, очень небольшую, а остальное по, так сказать, бодрствования. Вот так появился короткий сон. То есть, э, то, что мы называем прогрессом, как рабочая гипотеза, запишем, давайте. Прогресс – это увеличение информационно-энергетического потенциала системы, увеличение информационно-энергетического потенциала системы. Сейчас для нас не важно, какая это система – общество или живой организм. Информационно-энергетического потенциала системы при сохранении или даже уменьшении вещественной массы. То есть принцип small is beautiful – Обратите внимание, эволюционно гигантизм – это всегда выражение, вырождение. Гигантские ящеры, э, гигантский человек, парантропрагустус. Кто в детстве читал книжку Рани Старшего «Борьба за огонь»? Вот ну, там были так называемые синеволосые люди, это были гиганты такие, где-то 2,5-3 метра. Это парантропрагустус, это тупиковая вырождающаяся э, ветвь человечества. То же самое в технике гигантские танки, это, это тупик. А, танк должен быть а, компактным. То есть <clears throat> вещественный а, прогресс – это увеличение информационно-энергетического потенциала при сохранении или уменьшении вещественной массы. Но это общее абстрактное определение. Как только мы с этим определением вторгаемся в общество, здесь начинаются проблемы. Потому что в обществе есть такая штука, как цель. А цель, как правило, ставит системообразующие группы общества. системообразующие группы общества это кто? Системообразующие группы. Вот кто является системообразующим группой феодального общества? Феодала. А буржуазного общества? капиталисты. То есть системообразующий элемент любой социальной системы – это господствующие группа. И интересы господствующей группы, они расходятся с интересами основной массы. И, естественно, в качестве прогресса будет определяться то, что выражает интересы данной группы. И вот здесь мы вступаем в очень так сказать, такие э, интересные, так сказать, э, интересные вещи. То есть ценностное определение носит классовый характер. И поэтому определить прогресс здесь очень сложно. Здесь само определение прогресса – это интеллектуальная борьба в сфере классов. Значит, э, вот мы, на этом сейчас эту тему оставим, мы к ней будем потом возвращаться. Э, сейчас я хочу закончить э, идеологией. Вот сейчас очень много система, капиталистическая подошла к концу по старости, по слабости. И, к сожалению, старые системы никогда не уходят мирно. Они взрываются и они уходят с большей или меньшей кровью, потому что те, кто рулит этими системами, их главная задача в любом случае – это э, сохранить себя в качестве привилегированной группы нового общества. Иногда это не получается. Например, у верхушки позднеантичного общества это не получилось. Иногда это получается очень хорошо. Например, верхушка феодального общества, которая начала демонтировать феодализм в середине 15 а, века, и она настолько успешно это сделала, что в середине 17 века у власти было 90% тех семей, которые находились у власти в середине 15 века. Я имею в виду не только короли, но также герцогов, графов, всю верхушку. Вот то, что сейчас происходит на Западе, хотя нам эта тема понадобится в самом конце нашего курса, а, забегая вперед, это демонтаж капиталистической системы ее верхушки таким образом, чтобы оказаться на вверху в новой социальной системе. Для этого, правда, нужно очень постараться. Нужно выкосить значительную часть населения, разрушить образование и очень много чего а, другого сделать. И, по-видимому, этот процесс выходит из-под контроля, и что-то мне подсказывает, что он пойдет не по феодальному пути, а по поздней античному. Значит, иными словами, идеологический кризис – всегда налагает, накладывает свой отпечаток на кризис науки. Потому что так получается, что наука об обществе, созданная в XIX веке, она так или иначе связана с той или иной идеологией. Наиболее теоретизированная наука связана с марксизмом, эмпирическая наука связана э, с либерализмом. С консерватизмом ситуация, э, ситуация сложнее. Теперь по базовым наукам, чтобы нам они так сказать, не мешали заниматься а, так сказать, историей, скажите, пожалуйста, э, экономическая наука когда возникает примерно, как вы думаете? Экономическая наука. Может даже кто-то знает, как она называлась, когда ее создавали. Она называлась «Политическая арифметика», создал ее Уильям Тетти в конце 17 века, но в конце 18 века Адам Смит, в начале 19 века Рикардо создали науку, э, экономику, экономическую науку. Э, значит, каждая наука отличается от э, другой тем, что у нее есть некий базовый объект – который не изучает никакая другая наука. Ну, например, у химии свой объект, у физики свой объект. А каков объект экономической науки? Экономическая наука изучает что? Такое, такого, что не изучает ни одна другая дисциплина. Рынок, совершенно верно. Вслед за экономической наукой появилась социология в 40-х годах. У нее практическая цель была очень простая – превратить опасные классы в трудящиеся. Базовая Э, базовый объект изучения социологии какой? Что изучает социология? Что? В любом обществе. В любом буржуазном, совершенно верно. Он есть человек так называемое гражданское общество, потому что с понятийным аппаратом социологии невозможно изучать, скажем, традиционную Индию, кастовую или племенную строю. Это э, современное буржуазное общество. И, наконец, политическая наука, которая оформилась в конце 19 начале 20 века, что является базовым объектом изучения политической науки? политическая сфера и э, государство. С историей здесь более сложный момент, сейчас мы его трогать не будем, но давайте запомним что три базовые науки, то есть каркас западной науки о современном обществе, у них есть у каждой свой базовый объект – рынок, гражданское общество и политика. Забегая вперед, все эти объекты постепенно исчезают. Политика превращается в комбинацию шоу-бизнеса и э, административной системы. И в этом отношении появление Шварценеггера в качестве губернатора Калифорнии а, это только первая ласточка. Вот сейчас Клуни даже решил жениться для того, чтобы стать губернатором Калифорнии, а потом, возможно, президентом США. А, то есть, так сказать, брак такой постановочный. Э, ну вот. А, что касается гражданского общества, оно скукоживается, и <clears throat> рынок – это один из мифов э, современного Запада, потому что рынка на самом деле давно уже никакого нет, есть олигополия. Иными словами, а, вот тот набор дисциплин по современному мире, которые являются в западных университетах и у нас с 90-х годов, он на самом деле, а, э, мы изучаем исчезающую реальность. И эти дисциплины очень мало что могут нам сказать на самом деле о современном а, западном обществе.